غلاطيا ثلاثة أنه صار لعنة لأجلنا في فرق بين شخص لعن ملعون لأنه مجرم في ذاته وفرق بين أنه حامل لعنة لأجلنا فالمسيح حمل لعنة البشرية كلها نيابة عنك فإن رفضت ما حمله المسيح نيابة عنك فأنت ستواجه هذا هذه اللعنة بلا يعني بلا أي حامي لا يوجد من يحميك منها غير المسيح فأنت رفضته أنت ستواجه هذه اللعنة واللعنة هي الموت الأبدي بالمناسبة حمل المسيح كل ده لما كان على الصليب